我先自我介绍，我本身以前是职业中医啊，那整个的生活还蛮顺遂的，直到我太太得了癌肿瘤啊，就是乳癌啊。那其实她的情况刚开始也不是很严重，就是有硬块，然后有分泌不明液体。那去检查，西医确定是乳癌二 B。 但检查出来，对我们是一个很震撼啦。我觉得癌肿瘤一听起来就很吓人。我相信在座的你们，如果得到癌肿瘤，会不会害怕？很直觉，我当时候是很害怕。你们有没有不害怕的？应该有了哈，有些已懂原始点，如果不懂哈，真的会很害怕。我也是一样。 我即便当医师都害怕，那最后我自己没有信心，跟太太讨论之后，我认为还是从西医，因为西医对癌这么多的研究，总有办法解决他的问题吧，啊，所以就很快的被安排。为什么会被很快安排手术呢？因为西医说如果不赶快手术，我太太。 啊，那个癌肿瘤会长得很快，而且会转移。那这时候就来不及了。你们知道“来不及”的意思是什么？就就会那个了。啊，就我们其实不是想把癌肿瘤干掉，真正我们担心的就是命没有了。那西医又讲不处理会恶化，会没命。那这些话对我们而言就更加急了。 所以很快就听从西医的建议，然后被安排手术。那手术西医是很信心坚定的，他说他手术那么几千例都成功的啊，不会有啊什么后遗症啊复发的，就是给我安心啊。我当时候也真的误信他这个安慰之语，以为是真实之语啊，结果。 在半年左右，我太太的伤口一直没有愈合，然后加上身体有一些疼痛，所以不得已再进医院再做检查。那这一检查不得了，在半年检查出来，竟然是原位又长出肿瘤来，原来的地方，而且肿瘤已经转移到骨头了，甚至骨头都有坑坑洞洞。 那检查出来，我看这些检查报告的医师一脸严肃的说不大乐观。那我跟我太太讨论之后，又回到第一个帮我们手术的一个名医。当时候要找他手术可不容易啊，因为天未亮就要去排队挂号啊，才能等到他的诊。那以为这样名医开刀的。 一定是万无一失，加上他那时候给我们的保证，但半年后，哦，这个铁就是铁的事实摆在眼前，哦，让我们不得不回去又找他，为什么会这样？那他的解说是这样，他说手术几千例以前确实是成功的，但从你太太之后有两三位。 哦，像你太太手术之后很快就复发，甚至转移的两三例，那只你太太只不过是其中一例而已。他还是肯定他的技术没问题，只是我们比较呃算是不幸中的人啦。哦，就是这样。但是紧接着他讲话更加严厉了，他说：啊，依他的专业。 如果已经转移了，那如果不再继续手术化疗的话，应该只能活半年。如果给他治疗，那就是一年到两年。按总刮的讲，就是死定了。啊，那如果你们是我们，你们会怎么想？在半年前手术的时候，是以为。 赶紧配合西医救人活命，但半年后就宣判死刑，对我们是情何以堪？那时候还孩子还很小，那我太太被这样一宣判，整个的沮丧我都看得清清清楚楚。然后他就问我：，那你为什么他会转移那么快？一定是我们有什么错误。 然后就开始问你有没有带去给中医看呐？有没有吃中药啊？类似这些问题，但他不知道我是中医师，多少还是会开一些补药给太太吃。啊，我也不敢骗医生嘛，我觉得要如实以答嘛，我就跟他讲有，他有吃中药。然后这个医生继续就骂，当着。 我我们面前就是说，那开药的中医师，他应该知道中药是不能治肿瘤的，那个医师应该下地狱。哦，你知道，第一句伤了我太太，第二句连我都打趴了。那在这种情况下，我们两个哈，几乎在医院是哈，痛苦不堪的回家，那一路在想，难道我们真的犯了什么错吗？然后。 我事后在想，医师应该是担心我们说他医术不好吧，哦，才说我问我们其他的，然后来怪罪其他，转移话题，有这种味道。但对这么专业的医师跟我们讲，已经是死路一条了。这个事情我们又如何解决？那西医不行，我我在想，再怎么样，我也是一个中医师嘛。 好，那我来找找看，中医还有没有更好的医师？还有中药，你看哦，我还是在想，还有没有更好的医师？那代表我对自己怎么样？没有自信，也觉得我还是不能挽救我太太的命。那我也费尽千辛万苦，从大陆得到很多资讯，啊，最后找到天津一个老中医。 那他刚好退休，听说他治肿瘤有三万案例之多。那他由他的孩子现在也成绩副业啊，也是看中医。那我好不容易联络上，那也费尽千方百计从大陆寄药。十年前你们想想看，那时候两岸还没有直通，要寄来是不容易的，那花的钱也不少，那甚至。 直接打电话啊，联络到那也问他一些问题，但是我那时候都不敢说我是中医师，因为羞愧到无以自容，啊，自己太太搞成这样又没有信心治，那他寄来的药我们如获至宝，那我就在跟我太太商量，我说如果要活命，干脆哈，我们到山上住，把孩子托人家照顾。 专心一意的杀出一条血路来，啊！我说，我绝对陪你战到最后一兵一卒，绝不撤退，啊！那我太太也认为，啊，因为把所有的事情放下，专心养病，或许还可以活下来也说不定。所以我们怀抱着希望，然后把啊三个孩子托人照顾，我们两个就去山上。 然后请一个看护照顾，那我白天还要从山上下来，在门诊。那门诊完啊，中午以后我就又回到山上照顾我太太，日子是这样过的。你们或许会以为，那在山上可能空气好，风景秀丽啊，那心情也会好转，所以病情一定有帮助。如果你们这样想，那可能是错了。 因为，当你把孩子托人家照顾，两个到山上去，哦，加上一个看护，然后到了偏远的地区，几乎没有人，也就人烟罕至啊。你连一个对话对象都没有，晚上只听到蟋蟀声，还有下雨的时候，那个雨打在窗户，吼滴滴答答，很凄凉的，你们不知道啊。 那心情更加郁闷，所以晚上就只能说念念佛，做个晚课啊。啊，日子就是一天一天过，然后药吃了，一直希望有奇迹出现，但越等待越觉得希望越渺茫。为什么？我太太刚当时候吃那些药，吃了进去之后半个小时，她整个身体都会发抖起来。这个发抖，我。 都把它往好处想，我以为是药气在行，一定是好的。但是抖了一段时间之后，发现他竟然越来越没力了，连吃饭也吃不下去了，啊，常常胃也痛了。我才惊觉到这不对，体力也没有了，又多出一个症状，可见这个药是有问题。所以我就直接又打到天津问那个医师。 好不容易联络上，还有跟他的家父也通电话了。那他们他们最后的意见给我的是说，啊，虽然他治过那么多癌肿瘤，但以你太太已经转移癌末的，他还是建议配合他的他的药，然后还是回去西医那里化疗。这一讲，不就又把我怎么样？ 把我赶回死路了吗？西医就是因为帮我宣判死刑，我才找你的。今天你又这样讲，那不是我几乎没得选择，就是死路一条了吗？所以我一听，跟我太太很沮丧，就再一次的，哦，被又被重重的一击了。那我最后看，反正这个药虽然很贵，也没有效，所以心里又很郁闷，所以把那些药拿在手里。 往山上一丢，啊，稍微郁闷之气哈，稍微有吐出来一点，稍微舒畅。那丢完了又没药了，下来怎么办？又是一个问题。然后我再质问：信心回来了吗？我还是没有。然后想：好吧，再托我滴滴到哦上网网站看看大陆还有什么名药。然后又到陕西。 去买了一些哦有名的中药，然后买了好几箱哦，然后又带了中医有关所有肿瘤的书，我在山上开始研究了，然后把中医的分类哦，那时候有名医分成几类，我大部分都把它归类，那看他们在应用肿瘤方面的哦一些说法，那不外有三派啊，我读一读就是。 认为癌就是一个毒嘛，以毒攻毒；另外一个就是怎么样？认为癌就是一个热毒，一定要怎么样？用良药来解毒，又是一派；另外一派就是认为还是要补补气啊，你抵抗力好了，那自然就可以抗癌。不外这三种，那当时我也不知道哪一种对啊，那反正先买了名药来再说吧。 那开始吃，吃了一段时间，我发现我太太也是越吃越虚，根本不起作用。那为什么这些药都宣称治肿瘤是很好的，有效率有多高多高？结果最后还是破灭了。在这样求人也求不到的情形下，我终于跟我太太讲：“好吧，既然……” 西医也找，中医也找了，再好的名医也都看过了，还是没效。那我自己来吧。这时候中医哈鼓足勇气开始，我把我十几年来所学的中医方法都用尽了，也就是一针、二灸、三用药，我全部用。我针灸本身就针了十几年，那灸我太太因为在山上养病的时候。 我看了很多书，什么都是，什么当时候还有正流行生机饮食，我不知道你们有没有听过，就是认为不要煮熟，要保持成分有没有，然后要有机的，然后要最贵的，反正我都做了，然后从原地直接寄来，结果我发现我太太吃这些这么贵的东西，身体反而垮得更快，为什么？ 生津饮食是凉的，然后吃了马上就肚子痛啊，甚至拉肚子，让我终于觉醒。我太太根本就是寒，那生津饮食是不适合我太太的，所以我认为针也没有效，那应该灸，灸是热的，可以改善她的体质。但是艾条太小了，我太太全身都是癌细胞，那也不够用啊。 我以为癌就是要温灸把它热死，当时还是有这种概念，啊，就是要把它除恶务尽，向西医的延伸的想法。那我当时我想，好，一不做二不休，艾条竟然那么小，我开始看，当时还有一种叫艾罐，啊，就是罐子蛮大的，然后里面装艾草，我一买就买了二三十支，然后自己哈。 就是研发一些哈，就是箱子，然后摆艾罐一层一层的，然后还去买一个工业电扇，就是因为我一次摆二十几根。你们有没有回台湾看过盐水风炮？哦，那时候一箱一箱炮，然后一点燃就是火我是那个炮四串。我当然没有那么壮观。 但是我二十几根同时点燃，你们也可想而知。而且一罐都是那么大的，那时候很快就烟雾弥漫了。那我在山上，因为人迹罕至嘛，我太太都直接把衣服剥光，然后就直接二十几根就在背后烤。那一烤烟雾弥漫，刚好有工业电扇呼噜作响，就把那个烟抽到外面去。但是只有半个小时。 我太太的皮肉几乎都烤到变颜色了，啊，有一点不红到紫那个颜色。每次烤烤出来就是这个颜色，那半个小时她就受不了。在烤的时候她感觉舒服，但是一撤掉又痛。那那时候还没有不知道要按摩按推，那痛了也也实在找不出更好的方法。然后我想，好吧，那爱罐 这样一次用二十几根不行，我又发明，我就做一个像衣架，然后把艾罐穿孔，然后下面用一个铁丝网，啊，怕灰掉到我太太身上，然后把它挂起来，然后就可以温灸前面了。他躺着也可以温灸。我哈被逼急了，什么事都干得出来。结果用了有没有效？真的有效。温灸的时候有效。 但你不能一直温呐，因为烟雾弥漫呐，受不了的。最后还是一两个小时还是要撤掉。那撤完又不舒服，最后连脚踩地都痛。我又发明了一个，听人家讲米酒泡姜泡脚，哦，和和一和，然后热热的泡。结果我太太一踩下去，就热到痛到不行，根本她已经寒到根本。 那个全现在以我原始点来看，根本就是体伤热进不去，所以他一泡很很热又很痛，但是效果又不好，泡一下也在踩地还是痛，所以用尽各种办法，我该用的几乎都用了，包括煎药，甚至我买了什么以毒攻毒的药，我都试了，我还买什么前蝎啊、蜈蚣啊这些说以毒攻毒的，我都买。 那那时候买来，我才终于知道蜈蚣粉哈，很臭。哦，我不知道你们有没有买过啊，那个很臭，一打开，啊，就呛到头都快晕了。但是要为了活命，还是吃。再再臭，再再难吃，还是吃。但是什么方法用尽有效吗？没有效。啊，所以在百般无奈下，我太太啊，哦。 日益消瘦，最后只剩皮包骨。哦，就在山上这样将近十个月下，哦，然后连走路我都要扶着。那加上山上哦，路弯弯曲曲，不好开车。那我白天又要下山看诊，那其中有发生了两次比较关键性的哦，让我太太提心吊胆的事。 就是有一次，我看诊回来的时候，为了急于，哦，看我太太现在情况怎么样，我一般都会开快车，啊，然后山路本来就不好开，又开得快，啊，有一次就是明明看到对方已经来车了，连刹车都来不及，结果两车相撞，啊，我车子就被弹往后弹回去，我那个车子比较轻，就弹回去我。 平常开车，眼前一看都是看到车子嘛，对不对？现在，平平看上去是看到天空，那你们就知道我车子的是什么状况，我是斜的。那我以为快掉下去，我一直踩油门，结果一直看到天空，一直没有掉下去。啊，那踩了一两分钟之后，对对方来车下来，然后示意我把电动窗。 按下去，然后跟我讲，他说：“你不要再踩油门了。”他说：“其实你现在的车子是四轮悬空，底盘有一颗大石头顶住，要不然你就整个滑落到啊山底下。那山底下是一个小溪，我看有三四楼高吧。啊，那滚下去大概，呃，即使没有命丧，大概也身体要……” 保全很难了，那他叫我不要开车门，然后从窗户稍微伸出来，他们从边缘把我拉出来，是这样躲过这一劫。那躲过这一劫，因为太晚回去，我太太问，我也只好从实招来。我太太就觉得这样开车太危险，特别提醒我不要不要开快车。 好，那言犹在耳，没有多久，因为有一次我孩子到山上来团聚一下，啊，那对我们而言是一个大日子，还难得孩子能够都上来嘛。那我们想，那就到附近寺庙哦，添个香油钱啊，一家就在那里用餐。结果我开车又开到山上，我那台车子马力又不够。 结果又停在路那个山路的中间，上也上不去。那想一想，当时候我自己觉得啊，现在想来真的是够笨。我竟然是怎么想呢？那上不去就推上去就好了嘛？我真的就这样傻到这样？那结果就叫我的孩子一起来，那叫我太太，因为我太太那时候走路已经很困难了。我叫她在旁边看看，我们一起把车子推上去。 结果车子竟然不是往前推，是往后倒啊！结果我孩子最小的孩子闪躲不及，就被压在车轮下。那这时候我只听到我太太的叫声，一直叫我孩子的名字。但是你们知道，在山上根本空无一人了，只有我们这一家子，哪还有什么人？所以真的是叫天天不应，叫地地不灵。那我太太。 一边叫一边泣哭哭着，然后就用冲的过去。你们想想看，当时候他已经走路都要人牵的，竟然是用冲的过去，然后就在推车子。老实讲，这一幕到目前为止我还历历在目，我当时候眼泪直流。然后那时候他的叫声对我而言简直是撕心裂肺啊！ 那在这种情况下，我知道我太太是推不动的，我走过去安慰我太太，我说：“不管怎么样，好歹也要知道孩子现在是死还是活嘛。”我说：“我还是要把车子往前开，看看他怎么样啊。”那往前开，哎，结果我孩子就上来了，所以总算躲过这一劫。但是因为我太太这一场惊吓， 回去之后，他几乎三天下不了床，那整个体力又更垮了。那到这一这一个地步，我太太眼看他距离生还已经越来越渺茫，所以，在一个即将中秋节来临之前，他就跟我提出了，他说在这里山上啊，十个十个多月了，他说他。 日子在这样付出，但也不见得好转，啊，他也了解我已经是用尽各种办法了，他也看到了，但冒付出这么多的代价，好像老天爷一点都不兼顾我们。那在这种百般无奈下，我太太还是觉得，要不就利用他还活着的时候，跟孩子在一次中秋团聚吧。 当我太太提出这个要求的时候，我又我又哭了，因为我无法接受这样的答案。为什么？当时候上山的时候就已经抱定决心，我要杀出一条血路。现在看不出我们的出路，却在这一场战役中节节败退。到最后，我太太几乎跟我讲的，她说：“现在求活。” 求生不得了，没办法了。他也看越来希望渺茫，他现在只想啊，好好跟孩子团聚，然后做最后的啊，享受家庭的温暖。那我又能怎么样呢？所以最后啊，我也百般无奈下啊，然后结束山上的这一段啊抗癌的啊这一日子。下山之后，过了中秋节。 问题不但没有解决，恶化的速度更加剧了。这时候我太太脚也水肿了，呼吸也困难，还要戴氧气罩。然后躺到床上那一个动作，一躺下去，他会痛到哭二十几分钟。你们睡觉很容易啊，就这样一躺，他一躺，他整个他认为他的筋哦。 就好像被抽筋这样一条一条抽出来，整个是僵硬的，然后就是会牵动他全身的筋，让他痛到会畏惧，所以每次要睡觉他就开始害怕了，然后叫我们动作一定要小心小心，不管再怎么小心，就是会让他痛到二十几分钟，然后要痛到哭，然后最后连呼吸都不能很自在的呼吸。 还要带氧气罩，然后走路更不用讲了，根本没有体力，然后随时都在喘。这时候，我太太跟我讲一句话，她说：“在山上哦，求生不得，现在她想求死又求死不得，这样吧，干脆送她到安宁疗法。她想，真的想走了，她不想再这样拼命了，啊，实在太痛苦。” 情况恶化到这样，我再怎么努力，我发现反正我就是不能逆转这一场。虽然不放弃，也只能跟现实低头。所以我最后去找西医啊，那他们也帮我安排了安宁疗房，等了一个礼拜，终于可以过去。但过去不是像你们这样，我们是坐车，我们是请救护车。 然后开来，然后我太太是从担架抬上去的，然后直接进入急诊室，医师就在那里等我，因为我已经跟医师讲我太太情况已经到什么程度，然后他一看到我太太的情况，他觉得很危急，然后马上立即输血两袋，哦，喘稍微缓解，然后也做了部分检查，医师就把我叫到旁边，他说。 你描述的事实上比实际的还差远了。他说他看过那么多的癌末患者，以这种情况，应该是七天，我太太就会有一个大变故，啊，活不了很久，所以七天他预估差不多了，啊，啊，我听到其实心里哈已经有做好准备了，那我太太。 看医师在跟我窃窃私语，哦，叫我要如实告诉他。那他听完，我太太本来已经打算来这里就是求死嘛，所以他也能接受。他说好。如果这样，医师讲的这么明确，他叫我立即做一件事，就是去找朋友助念的朋友来帮他助念。啊，还好以前认识了几位。 啊，这样的朋友，他们也愿意在我急难中来帮忙我。哦，然后在安宁疗房刚好有，一个就是来拜访客人可以住的地方，我所以他们真的就行李整理一下就搬住进来了。然后每天白天就帮我太太煮面。那当时候我还是不能看，不能忍心看我太太就这样走，所以还是在跟我啊。 中医同道在讨论还有什么方法？中医还有没有？那最后有一个朋友提议说，是不是我可以用参参来补气，说不定还可以活。我不知道你们有没有听过，人家说要死之前不能喝参，理由是喝了之后不能断气。有没有听过这样的故事？有听过的举手，我看一下。 哦，还是有。其实这个在民间流传蛮广的。那我们也听过嘛。那我们当医师的也知道。那我就想，好，我就是不想让我太太断气，啊，所以立即买比较好的红参。那一次用多少呢？一次用两百克，一斤如果台湾是六百克嘛，大陆是五百克，等于台湾的一斤我三天就用完。 我当医师这么久，从来没有下过这么重的红参量。我相信你们应该也没有喝过这么浓的参，啊，应该是没有。我当医师都没有，啊，那结果我喝下去，结果发现到第七天，我太太竟然不走了，生命迹象越来越稳定了。结果来住念的人只好先走了。 那这些人走后之后，突然间让我有一种感觉，起码我节节败退之余，这一场战总算第一次扳回一城了。因为西医说一个礼拜就会走，不但没有走，而且稳定下来。那我确定这个是绝对红参之力，如果没有，不可能活下来。所以我就确定红参对我太太是有效的。先确定这一点之后。 我开始来细思下一步，我在想，我太太如果每天躺着，因为她躺着是不能侧侧转的哦。我们一般躺都可以弯转来转去，她不是，她躺着就是固定那个姿势，她自己也起不来，所以她常常会害怕身边没有人。那我想，她一直躺在那里也不会活嘛，因为她不能动。我没有看过不动的动物啊。 你们有看过吗？不动还还算动物吗？所以只要有生命的，它一定会动。那我想它都不动，那不就是死路了吗？这样也不行。所以我开始又突发奇想，好，一不做二不休，干脆跟医院讲，我们要睡独人房，自己加价，因为健保不可能让你睡独人的。那我就请四个看护，也就是。 啊，合法的申请一个，啊，不合法的也申请来，然后再加上台湾的看护，然后里面就有什么印尼的啦、菲律宾啊、台湾的，好像联合国部队就住进医院了。那我开始安排四个，啊，三个负责八八个小时的按摩。那按摩不是像现在原始点这样按推，就是用指尖指腹啊。 这样轻轻去摸，因为我太太已经皮包骨，不堪重力，只能用舒缓的啊。哎，结果这样轮流按下来啊，因为按久了，有有人一定会累。另外一个备战，就是 U B 的啊，准备哈，随时累了就随时顶替。那我也参与其中哦，因为这一份工作哦，没有人轮流，你一个人这样一直按，那是受不了的。那。 我采取的是你们从未见过的，医学界也从未发生过的，就是二十四小时的按摩。那也就是二十四小时的舒缓，非常有用。原来二十四小时，然后再配合身，也不会消耗热能。然后他的身体的很多哦，包括睡眠啦，哦，还有疼痛，哎，都都有减轻。 哎，这个让我觉得很很奇妙，啊！但是有一次让我感受最深的是，我太太腹股沟肿起来很痛，她怀疑是癌肿瘤转移。那我也没办法，我就安慰她：，反正你全身都是癌，没有一处不是癌的，那多一点点又怎么样呢？啊！所以她听了也是觉得有道理，反正全身都癌了，西医早就说她死会死了，现在活下来也是算是怎么样？ 赚到的，所以他跟他讲之后，他也不害怕。然后我们就找啊找啊，我有一次在他的臀部按我舒缓的时候，哎，他特别感觉痛，我就觉得很奇怪，这么小力怎么会痛？他其他的地方也不说痛，所以我那几天就在他的臀部多按摩几下，这样连续三天。 结果我太太第一天就感觉舒缓了，然后三天后肿也消了，哇！这让我很大的惊讶，竟然腹股沟可以靠只有按推，三天就能够让它痛不见而肿也消，哇！我说这不就是一个开关吗？我要找的不就是这个吗？那之前当医师这么久。 怎么都没有发现呢？甚至在他的痛附近、周围还在扎针呢。原来痛是一个引子，哎，一定要在一个远处找一个开关才能找得到。那我在想，那他从头痛到脚底，那他全身只要那些开关我找出来，我太太不是就可以远离疼痛了吗？就不要再贴麻啡、再吃类固醇、再吃止痛剂吗？ 哇！这一个想法一来，我开始起劲了，开始从我太太身上每一条筋、每一处，我开始展开哦搜寻，看开关到底会藏在哪里。我这样日以继夜的，几乎是这样，因为我要跟时间赛跑。我太太那时候虚弱到也不行，身体又痛。我说，如果我不赶快把开关找出来。 很可能我太太很快就会挂掉，在她不管怎么样，我只要找出来都能减轻她的疼痛，然后让她的体力变好，所以我觉得这个要快啊，所以在这样有压迫的情况下，几乎每天就是对着我太太，然后按摩，然后看着她的反应，然后跟她沟通啊，看看哪一点特别有效啊，那叫她跟我讲，然后我做记录，然后做完记录，我一定。 白早上到我诊所，把我要的患者集合起来。比如今天我处理膝盖痛有效的，那我就把膝盖的患者全部聚拢聚拢起来，然后叫他们等我。我说我一个一个亲自做。那我在他们身上发现，我太太按推有效的位置，在这些患者身上全部都有效。哇，这让我很大振奋。 我终于确定，那我太太找得到的开关，几乎都可以应用在患者身上。我太太这么虚都有效了，何况这些体力好的人？啊，那我在这里看到另外一束曙光了。那我太太终于生命稳定了，但稳定了，开始不是我烦恼，我太太开始起烦恼了。她也开始算，她说：“哎呀，现在孩子我你又要养。” 全家又只只靠你一个，那医药费又那么贵，因为我们住单人房，那还西药有时候还要打白蛋白，健保不给付，还要加药费，然后还有人生一个月就要喝十万块台币，加上四个看护，零零零总总算起来，一个月差不多要三十到四十万台币，对我而言是一个沉重负担。 那那时候，我太太说：“那如果我活个两三年，那你不是负债千万了吗？”所以她说：“我现在活着有一点烦恼了。”哎，之前是不能活，现在是活着有一点替我烦恼。那我就跟她讲：“其实我说，你活着的时候是我最快乐，但你真的哪一天走了，我我也不知道活着的意义在哪里。”所以我觉得。 这这个钱绝对买不回我现在的快乐，所以我说你尽量活，即便负债个千万，以我当医师的也有办法再赚回来，啊，我太太听了就比较宽心哦，所以这样时间再过就非常的快，因为早开关，然后按推给他喝参汤，孩子来跟他团聚啊，这一段日子算是最后啊，然后因为。 止痛剂越来越减轻，甚至到最后也不用吗啡，也不用安眠药啊，然后生活就这样，哎，过得还算蛮平顺。但是，终究他的体力还是怎么样，慢慢下下降。最后到将近十个月的时候，有一次吃饭的时候，我太太突然间觉得很累，她就躺着，然后护士赶快来量血压，骤降，然后她跟我讲。 啊，你太太应该差不多快亡生了，那我们心里也准备，觉得这一天终究是要来的。那那一天刚好是我印象中最深刻，就是七月二号，台风天，风雨交加中，我们因为我太太的遗愿就是她死不想死在医院，她想回家，所以我立即办出院，那马上开车，然后救护车送我太太。 直接嗡嗡嗡就直接开到啊我家，那中间过程中就不用说了，风雨交加嘛，那车子又开得快，到一进门抬进去，我孩子就哭了，我知道我太太已经断气了，就是进了房间，房子里面我太太在断气，那开始就办理后事吧，啊，该办的办，但在助念完之后。 我开始怀疑人生了。我觉得人活着到底为什么？我一生所求的也不多，就是一个家庭的美满，然后啊，当个医生看看病人，然后图个温饱而已。那为什么会给我这么大的考验？好，那我今天是医师，哎，连我最爱的人又救不活，那我还有颜面？ 再去看我以前的患者吗？哦，想到这里，我更加痛苦了。我想，连自己最爱的人都没有能力救活，那你活着还有什么意义？我不断的自我指责，但指责到最后就是想，干脆要不然就一了百了。既然无颜见人，就挖个洞就跳下去，不要出来就好了。但最后又看到孩子这么小，跳进去也不能解决呗。然后还有。 就是我太太，当时还有一句话激励着我，就是她的疼痛，因为我找到的点，让她减轻了。她认为像她这么痛苦的癌癌末患者人很多，如果能够去帮助他们，这也是一件有意义的事。所以她希望我继续把它研发好。所以这句话激励着我，在这样。 人生交关，不断思维，生死在思维着。最后，我总总算想清楚了。我说，死是解决不了事。那如果活着还有意义，那不，我不再过过去这样的生活，只是做个医生，看个诊，然后图个温饱。我不不要再过这样的生活。所以那时候心里就发了一个愿，我说。 如果未来还活着，我一定要解决癌肿瘤这个世纪大病。好，那也就是因为发了这个烟之后，我发现，哎，之后我就不会再想死的这个问题了，而是想怎么样把其他的开关再找出来啊。所以我自己又开了一个诊所，花了两年时间，在其他患者身上把其余开关找出来。 找出来开之后，我开始印小册子，还有印光盘，免费送人家。啊，因为哪里痛按哪里就会好。我当时候在想，我只要跟我患者讲，他们肯定就不来了。他不来，反正到最后索性就关门吧。啊，然后我真的这样试。然后比如说他手腕痛，哎，我知道开关在这里，我帮他按好了，我就跟他讲，以后你手腕再痛。 揉这里就会好，我还教他们，然后最后还拿书给他们看，啊，那我想每一个人我都这样讲，那以后他还会来找我吗？我想这样应该再算一算，我应该半年到一年大概就不开不关门也得关门了。但很多事不是这如你直接这样想的。我记得老子有讲过一句话，他说。 己亿与人，己亿有；己亿为人，己亿多。你给人家的越多，哎，反而收获越大。所以我以为给了都给人家了，秘密也没有了，那我应该没有人来找我。不对，是这些人不来了，他们又介绍新的患者来啊，所以不但没有减少，还有增加的趋势啊。 但是这样的感觉我也觉得不对，因为我说的我要解决的是癌肿瘤这个世纪大病，我不是解决这些病人而已啊。所以两年之后，然后呃演讲一段时间之后，我觉得我的医生生涯应该告一段落了，自己啊这样也给自己一个啊下最后的通牒，那就开始把申请歇业。 把诊所关掉，因为如果你一直在那个地方留念着，那全天下那么多的癌肿瘤，你又能怎么样呢？所以那时候我第一步把南部的诊所关掉之后，就毅然决然的把三个孩子一起到台北，再开一片新的天地。去第一个就是创立基金会啊，那基金会成立之后。 开始，啊，就是发行啊小册子，还有光盘。那这样一段时间之后，发现，原始点不止可以解决很多疼痛，而且身上很多内科的疾病也可以治疗。所以这时候我的心愿就越来越企图心越来越大了。我自己在给自己定下一个，好。 越发的一个目标，什么目标呢？就是不只要解决癌肿瘤，我认为我应该是这样讲才对，就是要解决全天下所有人的疾病，而为后人留下一条活路。所以创立基金会，我就以这个为目标了。好，那一路坚持下来，你们也看到了，这样。 从啊成立基金会到现在，也差不多八快八九年了。那从再从我太太身上研发延时点到现在也十多年了，所以这十多年来一闪，好像日子就一过。那那当时候的那个企图心，到现在啊还存在着，那一股动力还驱迫驱迫着我到处漂泊。 时常说不来的地方又来了。那这十年中原始点的进展，我大概说叙述一下。前五年应该是把人体的开关找出来，也就是一条脊椎七处原始点。后面这几年着重在理论部分。 因为我觉得很多人刚开始按推有效，但他不相信按推真的能治病，所以如果你要让他们懂，不能只有靠手法。所以那时候我就想，该是转型了。找出开关之后，我就开始写理论了。那理论对我而言其实很困难的，因为我当医师也没有不会写文章。 那很久又没有动笔，就只会在电脑啊，你什么病啊？代号是几号？然后打一打，然后药就打打出来，也没有写过文章。那这这下子可好了，一定要自己写，那还要就开始写吧。很痛苦，写文章很痛苦。那写的又慢，速度又又进展又慢，自己心里又急啊，内心中很多的想法又写不出来，还好。 这一件事哈，到了好像二零一一年是吧？还是二零一二？二零一二哈，二零一二年我来纽约演讲，也就是那时候也有到旧金山，好像也有去纽约。那纽约演讲是在庄严寺，刚好遇到中文，也是你们看早上鼓掌的那一位哈。然后。 开始跟他讨论，我发现他的文字表达能力特别强，而且逻辑性很高，这就是我最欠缺的，这也是我想找的人，但是我一直不认为我找得到，啊，所以我以为我这一辈子就只想写这一本小册子，好，那结果跟他在一起，我们两个就开始展开小册子，甚至。 我有时候讲，他就帮我写出来，甚至有时候他写出来的又是我没有想到的啊！这很多细腻处是不断这样激荡的啊，所以他把原始点更快速的呈现给大家了。所以到现在为止，我只能说，在我们两个这样不断的这样修改中，这一版就像今天主持人讲的。 即便不是最终的版本，但已经接近我内心中的目标了。啊！好，那整个的缘起，原始点为什么会诞生？我也做了这样简单的一个报告。那我们现在来看我早期的一段缘起。 原本只希望平平淡淡的过日子，但就在那人得到癌症之后，整个家庭就陷入愁云惨雾中，再也快乐不起来。虽然想尽各种办法来抑制癌症的蔓延，但终究是徒劳的。最后转移至全身骨头，那种疼痛简直万箭穿心，难以承受。面对此种困境， 我苦苦思索，如何才能减轻他的疼痛？在一次又一次的失败下，我终于悟到，原来患者感觉的痛处，都不是真正的起源处，感觉的痛，只不过像影子而已。如果只是在影子上下功夫，不但无益，而且有害。那么，疼痛的起源处，也就是本尊，到底在哪里呢？ 就在那人的身上，我发现任何一处病痛，都有一处固定的起源点。只要在起源点适当的处理，那么疼痛就会消失。为了找寻本尊，几乎触及那人全身上下每一条筋。就在日复一日寻寻觅觅下，很多答案终于水落石出，不但缓解那人许多疼痛。 而临床应用在患者身上，一样有立竿见影之效。这时我才充分体会到，看病要以人为本、以病为师的道理。这些年来，每当回忆起那人病重时所说的那段话，就感慨万千。唉，我这辈子最遗憾的一件事，就是做了慈济幕后委员，专门为慈济收善款。 但是还来不及走到墓前，生命已走到尽头。为了不让我太太的愿望落空，以今年初，疼痛疗法的小册子终于出书，如今更进一步发行光碟，以便使读者更容易了解，来帮助更多疼痛的病人。希望以我有生之年，来走完我太太未走完的路，来实现我太太未实现的梦。